Hello guys, welcome back to our video with Minyan. So yan na si Minyan. Tulog. Kasi pinauwi ko kanina. Gusto niya matulog na naman sa coffee shop. So yan, kahit, kahit, kahit sabihin, kahit ganyan, ganyan, ganyan, ganyan, ganyan, hindi magigising yan. Tulog na tulog yan eh. Oh, oh kahit gagawin ganyan, ganyan, ganyan, ganyan, ganyan, ganyan, ganyan, ganyan, ganyan, ganyan, ganyan, ganyan, gumagalaw yung yung ano niya oh. gumagalaw yung buntot kahit ginagalaw mo na ganyan oh. oh kahit ganyan wala o yan oh gumagalaw lang yung buntot <laughs> so yan Ku kukulitin ko na naman si Minion kasi yan, ay eh, wala Tingnan mo yung kuha niya. O, parang ano lang. Parang parang tutulog-tulugan lang. Kasi lakwatsero to eh. Lakwatsero to minyo na to eh. O, di mo. Yan o. Point. diba? <laughs> Kahit eh, ganunin mo yung mukha. O, yan o. <laughs> Yan mo yan o. Yan mo yung bunga nga niya. Kahit gagalawin mo yan, gagalawin mo at gagalawin mo yan. Meow. Kaya, hindi siya, hindi siya magigising. <laughs> Kahit ganunin mo yung ilalog niya, oh. wala. Ayan. Wala. Oh, yan. Ah. Tingnan nyo. Kahit, kahit gagawin niya yung, ano ya? Wala pa rin. Yan ang pusang ano. Dito niya yun guys. Yan. Alam nyo kasi si Minion. Si Minion kasi ano siya eh. Kumbaga ma ang tawag doon? Malambing. Aww. Ah. Malambing si Minion pero tulugin. Eh. Yun. Kahit gaganunin, eh. kahit gaganunin mo yung mga kahit gaganunin mo yung ano, hindi magigising yan. O, oh, yan o. Uh, mm. yan, tulog. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. Mm, kahit gaganunin mo yan, wala, tulog na yan. Oh. Hindi magigising yan. Di ba? Si Minion pa. Oh. Oink, oink, oh. <laughs> Pero. Oink, oink. Mm, wala. Tulog yan, oh. Tulog. Tulog yung pusa na yan eh. Oh, tulog, yan, tulog yan. So yan, kahit sabihin mo, mm, yan. Mm. Tama, wala. What? Kaya ganun, ganun. Oink, oink, oink, oink, oink, wala. Tulog yan. Ay, naku, minion. So yan guys, ang ating vlog for today kasama ang lakpatserong minion na to. So, yan. oh, yan. Nagising na, Oh. Nilagay yung ano yan. Nilagay <laughs> yung kamay niya dito sa mukha ko. Kasi si Minion, malambing talaga tong pusa na to. Ah. Malambing. Malambing tong pusa na to yun. Eh. Laging tumatabi sa akin yan. Laging tumatabi sa akin yan. Tabang-taba na si Minion eh. Oh. No? Tama? Tumaba-taba na si Minion. Dati kasi nung kinuha namin sa school to, hindi ganitong si katabasimin yun eh. Meron oh. yan. Bye. Oh, good night namin yun. Good night. So yan guys. Update lang yung ano. Kasi itong kutsero. Wala, hindi ko, hindi ko pinagilitan ngayon kasi umuwi eh. Pinauwi ko eh nandun lang sa, ano, nandun lang sa car. Kaya ngayon, yan. Ano siya? One shot. Tulog. <laughs> Tulog talaga, oh. So, see you. See you, bye-bye. O, oh, sawadi cup yun yan. Sawadi cup. Sawadi cup. So, yan guys. Yan ang aming vlog for today ni Minion. Si Minion Tulog. Ito po ang iyong sawadi มินยืนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ